Millorar la salut passa per combatre les desigualtats de la nostra ciutat i aquesta és on estem clarament centrats i també, evidentment, per combatre determinants claus com són la qualitat de, de l'aire de, la, de la nostra ciutat. No? Uh, per tant, una, una Barcelona més equitativa i més justa determinarà també que aquest informe no? de salut que anem traient any rere any ens doni millors resultats. La contaminació provoca mort, provoca més hospitalització, provoca deteriorament en el desenvolupament cerebral, vull dir, això diguéssim no ho diem nosaltres, hi ha moltíssima literatura al respecte, per tant no és només que augmenti la contaminació, sinó que la contaminació té un impacte en la salut i que l'hem de revertir eh, a la mesura diguéssim que puguem.